se Смотрю на небо звездное Не отпущу ни на миг твои руки И если я твою жизнь засыпаю Hayat cana